Liebe Luzernerinnen und Luzerner, der Ständerat hat sich in der Frühlingssession intensiv mit der Rentenreform 2020 auseinandergesetzt. Es hat harte Diskussionen gegeben zwischen National- und Ständerat, bis man am Schluss in der Einigungskonferenz das Resultat hatte. Selbstverständlich gibt es Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Aber ich bin dankbar, dass das Volk am 24. September jetzt darüber entscheiden kann, ob die Vorlage, die die Mehrheit des Parlaments entschieden hat, die richtige ist. Ich habe mich konsequent dagegen ausgesprochen, weil ich es unfair finde, dass auf der einen Seite die, die es nötig haben, also alle die, die jetzt schon in Rente sind, äh, keine zusätzliche Renten bekommen und dass die jüngere Generation trotz der Solidarität, die wir haben, mehr belastet werden. Es hat mich rüdig gefreut, dass mein Vorstoß zu den SBB-Direktverbindungen ins Tessin Anklang gefunden hat. Denn in der zweiten Sessionswoche habe ich mich zusammen mit der Doris Leuthardt, der Bundesrätin, und dem CEO der SBB, Andreas Meyer, zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Es freut mich, dass in der dritten Woche der Entscheid gekommen ist, dass beim Fahrplanwechsel 2018 wir wieder am Morgen am 8.18 Uhr einen direkten Zug ins Dessin haben. Ich freue mich, wenn Sie sich weiterhin interessieren für meine Arbeit im Ständerat. Lesen Sie den Sessionsbericht oder folgen Sie mir auf der Webseite, auf Facebook oder Twitter.